El meu esguard és nítid com un girassol. Acostumo a anar pels camins, mirant a dreta i esquerra, i enrere també, de tant en tant. I el que veig a cada moment és allò que mai no havia vist. I prou m'hi adono que és així. Sé tenir l'estupor essencial de l'infant que em neixer, pareix esment que em neix de debò. Em sento anat a cada moment, a l'eterna novetat del món. Crec que en el món perquè el veig, perquè no hi penso, perquè pensar és no comprendre. El món no està fet per pensar-hi. Pensar és estar malalt dels ulls. Si no per tot mirant-lo, estar d'acord. Jo no tinc filosofia, tinc sentits. Si parlo de la natura no és pas perquè sàpiga què és, sinó perquè l'estimo, i l'estimo per això, Porque quien estima mai sabe quién quién cosa estima, ni sabe por qué estima, ni qué es estimar. Estimar es la eterna inocencia y la única inocencia es no pensar.